zastupnik? Rad sa, sa ovim displejem da. kvalitetni, i manipulacija da, ali ne vidiš. Nije to mhm. džabe napravljeno. Sad će smo kupili kameru zbog toga. Da, nije džabe napravljeno, ali mi je trenutno samo, neću mu skidati konstantno. Trenutno mi je samo nekako prikladnije.